Всем привет! От создателей Острогань-1 и Острогань-2 Представляем вашему вниманию Острогань-3 Лента Друзья, Андрей, сними доску. Доску сними, отведи ее назад. Доску сними, отведи назад, а я покажу, какой пропил. Голову отведи назад. Постарайся без напряженного лица, хотя твоего лица не видно, понятное дело.